वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यवच पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंचव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश पत्र प्रकाशने सदाक्त गुरुभक्ति भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा करो करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato संकीर्तन कपितर कमलाक्ष विश्वाम्बरौ द्विजरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा भतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuraidvandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam भवानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथम् Bhagishajushavadane Lakshmirjasya cha bhakshashi Jasyaste hide sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare हरे राम हरे राम राम राम हरे भजे कमंडनम समस्त पाप समस्तपापखण्डनं Bhaje bhajai kamandanam samastapapakandanam sabhaktachittaranjanam sadaivanandanandanam Bhaje bhajai kamandanam samastapapakandanam सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं গৌরীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए अनया राधित नूनम ये है भक्ति विनोद धारा और मियते अनया इति माया ये अभ्यक्त धारा है गौड़ी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल परमंश जगत गुरु जी ने बताए अनया राधित नूनम ये जो श्लोक है यही है भक्ति विनोद धारा और मियते अनया इति माया ये अभक्ति विनोद धारा भक्ति विनोद धारा का मतलब है रूपानुग धारा भक्ति विनोद धारा का मतलब है रूपानुग धारा भक्ति विनोद धारा और रूपानुग धारा कोई अलग चीज़ नहीं है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का क्या फर्क है ये समझने का कोशिश कीजिए भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का क्या फर्क है क्या डिफरेंस है हर वक़्त ये समझने का कोशिश कीजिए ऐसा मापिक सत्संग अगर आप करते चलोगे तो आपका सिद्धि भक्ति सिद्धि निश्चित कोई रोक नहीं सकेगा भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का क्या फर्क है what is the distinction between Bhakti Vinod धारा अभक्ति विनोद you try to understand repeatedly all the time you try to understand this is called satsang this is call ये एक्चुअली सत्संग कहा जाता है हर अग्नि हर आदमी अगर ऐसा कहते हैं हर आदमी अगर ऐसा कहना शुरू कर दे महाराज mind your own business why you are going to point out अगर हर आदमी ऐसा कहना शुरू कर दे तो आप अपना भजन लेके रहो क्यों दूसरे का बात कह रहे हो अगर हर आदमी ऐसा ही कहे तो संप्रदाय का सत्यानाश यूं समझो कि हो गया सहजिया लोक नवद्वीप धाम नवद्वीप का जो सहजिया लोक है ये शिला पहुपात जी को कहा अब अपना भजन लेकर रहो क्यों हमारा बारे में कहते हो ये सब बड़ा दरकार क्या है आप अपना भजन लेके रहो बात कहते हैं भजन किसको कहा जाए भजन किसको कहा जाए सांप्रदायिक सिद्धांत विचार संप्रदाय सांप्रदायिक वाणी वैभव का संरक्षण करना इससे बढ़कर कोई सेवा हो सकता है क्या कोई भजन हो सकता भजन किसको बोला जाता है कोई आदमी समझता नहीं गोवर्धन में गिरिराज गोवर्धन में जहाँ हम रहा करते थे पहले गोविंद गोवर्धन में एक एक आचार्य रहता था अभी भी है वो सहजिया है जब गुरु वैष्णव का आज्ञा लेकर गुरु वैष्णव का आदेश लेकर मैंने प्रतिवाद का किताब लिखा था बहुत सारे किताब डिफरेंट काइंड ऑफ जब गुरु वैष्णव का आदेश का अनुसार जब गुरु वैष्णवों का आदेश का अनुसार मैं प्रतिवाद का ग्रंथों सांप्रदायिक वैभव संरक्षण करने के लिए प्रतिवाद का किताब लिखे तो ये सहजिया महाराज जी जो आचार्य है इन्होंने इन्होंने कहना शुरू कर दिया श्याम बाबा क्या कर रहा है उसका भजन नहीं है क्या ये सब छोड़ो आपस में भजन करो तो हमको एक भक्तों ने बताया ये महाराज जी कह रहे हैं कि श्याम बाबा क्या कर रहा है ये सब दरकार क्या अपना भजन करो निष्किंजन होके हम तो हमको हंसी आ गया हो हो करके हंसी उड़ाया हमने क्या बात है पोपत कहते हैं अगर सिद्धांत विरोध है अगर सिद्धांत विरोध है रसाभास है अगर सिद्धांत विरोध अगर सिद्धांत विरोध रसाभास है अगर संप्रदाय का इज्जत का सवाल है तो जरूर आपको जवाब देना चाहिए बहुत बार पहुपत कहे एक वैष्णवों का निंदा हो रहा है आपका सामने उसका जवाब देना ही भक्ति है जवाब नहीं देना ये अभक्ति है आप गिर जाओगे किसी वैष्णव का अपमान हो रहा है तो अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको गिरना पड़ेगा गुरु वैष्णवेर अपमाने गुरु वैष्णवों का अपमान सहन करना ये भक्ति नहीं है इसके जवाब देना ये भक्ति है ये सहैया महाराज जी आचार्यों ने कहा कि क्या कर रहा है ये सब क्या लिख रहा है ये बोला अपना भजन करे क्या दरकार है सब लिखने का <laughs> लेकिन भारती महाराज जैसा बड़े संत महात्मा बड़े बड़े साधु लोग आनंद से उछल पड़े आनंद से मुझे यह दरकार है सांप्रदायिक डिग्निटी संरक्षण करना ये उचित है एक आचार्य का पोपा जी ने कई बार कह दिया पोपा जी ने कई बार कह दिया it is the vital duty it is the fast duty अपन आचार्य to give full protection to all सिद्धांत वाणी it is the first duty first and foremost duty इससे बढ़कर और कोई ड्यूटी नहीं है सबसे बड़का ड्यूटी है संप्रदाय का वैभव वाणी वैभव का संरक्षण करना इससे बड़ा ड्यूटी एक आचार्यों का कई कभी नहीं हो सकता सबसे बड़ा क्योंकि सांप्रदायिक क्योंकि सांप्रदायिक वाणी वैभव अब संरक्षण हो जाए अगर सांप्रदायिक वाणी वैभव का प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन हो जाए तो यूँ समझ लो कि हमारा संप्रदाय कैन रन स्मूथली इसमें कोई शक नहीं है अगर ऐसा आदमी बोलना शुरू कर दे पोपात को उस पार का सहजिया लोग बोला आप क्यों आपका भजन कर रहे हो do your own business do your own bhajan why you are paying your head speaking अगर ऐसा माफिक विचार अगर पूरा समाज में आ जाए आ तो गया ही है तो यूं समझ लो कि संप्रदाय का सत्यनाश हो गया संप्रदाय का सत्यनाश ये लोग समझता है कि अपना अपना माला फेरे माला लेके निर्जन में बैठकर माला फेरे यही भजन है लेकिन पोपा जी ने वैष्णव के यहाँ लिखा प्रतिष्ठारो तौरे निर्जन रे घरे तब हरिनाम केवल कोई तो। you going to cheat people by sitting in a solitary cast, solitary room and doing Hari Bhajan, you want to exhibit, you want to prove, आप प्रमाण करना चाहते हो आपके आपसे बड़ा साधु जगत में है नहीं यही आप प्रमाण करना चाहते हो ये बंद करो प्रभु सनातने परम जतने Prabhupada writing in Vaishnava K. Shikkha dilo yaha chintaha saishab. You go on thinking about all the teaching, Sambandagyan, all Sanatana Goswami, Mahaprabhu going to teach. Mahaprabhu ji ne Sanatana Gosai ko samne rakkar, Sanatana Gosai ji ko sanmukh rakkar, जितना संबंध संबंध ज्ञान का जितना सारे विचार रख दिया चैतन्य चैतन्य में मिलता है ये विचार करना जरूरी है बार बार रिपीटेडली रिपीटेडली ये विचार करना जरूरी है प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिलो यहाँ चिंत सही shop you go on thinking पोपा स्पीकिंग वाई पोपा speaking this after that next line next line में लिखा हुआ है সেদুটি কথা ভুলো না সর্বতা সেদুটি কথা ভুলো না সর্বতা করো উচ্চস্বরে হরিনাম রব Many Vaishnava sending letter to me. What is the meaning of this uh, Seduti Katha? Don't try to forget that this true two word. Seduti katha. Katha means actually not word, as, you know, sentence. is more practical. Seduti katha bhulona sarvatha. Karo uchyasare harinam rod. Those Vaishnavas asking me, what do you mean by two, two sentence? But Prabhupada not writing anything. But only speaking Seduti katha bhulono sarvata. By the mercy of Prabhupada, I give answer তুমি তো আমার আমি তো তোমার কি কাজ অপরাধনে ভগবান I am yours and you are my only property what else I need what else I need that is the main understanding that is the main foundation of bhajan I am very sorry. I want to speak so many things, but according to time and situation, that kind of speeches flourish, come out not always. To understand Hari Bhajan, you will have to realize this point. I am yours and you are my only property. What else I need? The day you can realize, the day you can realize, be sure you can meet with success. Prabhupada speaking, the day you can realize my Gurudev is Radharani. Radharani means Gurudev taking, uh, no, Radharani taking the form of my Gurudev. The day you can realize my Gurudev is Godadhar Pandit, then you can chant Harinam and dance like Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Before that, we can try to sing some glories of Bhagavan, not possible. When somebody going to take some wine, I mean liquor, and become intoxicated. After that, where is putting it? Leg cannot understand. Same example given in Bhagavat, Bhagavatam. Jatha Madira Madandho. When somebody taking enough liquor cannot sit, cannot go anywhere without disturbance. This is written in Bhagavatam. Yatha Madira Madandho. When somebody drinking, he become blind, cannot see and spinning everything, you know, rotating. So when you are going to take the nectarian harikatha, I mean prema, in that case you can feel intoxicated. Same thing Bhaktivinoda Thakur writing in Kirtan. Same thing Bhaktivinoda Thakur writing in Kirtan. Bhaktivinoda Thakur writing, Piyaya prem matto kori more, suno nijo gunogan. Piyaya Prem, Bhagavan, first of all, you allow me to drink the nectarian prema, harikatha, kirtan. After that, I can become mad and I can go on singing your glory. Not before that. Piyaya Prem Matto More Suno Nijo Guru Gaan. Rai Ramananda speaking, Prabhu, you are the speaker and you are hearing Harikatha in front of me. But you speaking, I am speaking Harikatha. I am not speaking. I am not actually speaking Harikatha. You are speaking inside me. At the same, you are hearing in front of me. But people thinking I am speaking Harikatha, you are hearing not that. Rai mukhe bhakta swayam gaur rai. In the tongue of Rai Ramananda, Mahaprabhu himself speaking, to clarify this point, all bhajan tattva, all bhajan tattva, right from the beginning, Rai Ramananda Sangvad I already discussed, right from the beginning, right from the beginning. According to your sanskar, you are taking birth, your karma, and you are going to desire about karma fall, then big problem again. You going to offer karma, karma to Bhagavan. You are doing for Bhagavan, not expecting any karma fall. Uh, gradually you go on discussing. In gradual promotional procedure. This way you have to go ahead in your bhajan. Not that in between you are you have no capacity to you know maintain purity of your bed and you can start Rupanaga bhajan, you can charge me. Why you are going to point out? It is the responsibility of all acharyas, genuine acharya, to point out. It is not criticism. It is not criticism means to speak something which is not good. Criticism means which is not good, which is not perfect, which is not right, out of jealousy. Out of jealousy, if somebody going to speak, unusual thing, then it is called actually jealousy. Otherwise it is not criticism. It is a duty. Basic thing you don't know. In Bhagavatam, fourth canto, there also, when, when Bhagavati Ma going to leave body by yoga, yogic agni, योग अग्नि के द्वारा जोग अग्नि के द्वारा भगवती माँ जब अपना सोरी छरने की छोड़ने के लिए तैयारी कर ली इस समय देवी मैया ने कह दी एक सिद्धांत तो, जे महाभागवत महापुरुषों का अपमान सुनने का पहले सुनने का पहले मरना उचित है महापुरुषों का अवमान कानों में जाए तो इसका प्रतिवाद करना जरूरी है एरा to protest if somebody speaking all rubbish about Shiv ji Maharaj परमंस one must protest why you are speaking I can काट योर टांग देवी माई आर स्पीकिंग आई दे यू लव टू काट इज टांग और if it is not possible you can go away from that place or you can give fitting answer to that man. We cannot tolerate. If somebody going to violate all the teachings of Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada, we cannot tolerate. To give answer is bhakti. इसका जवाब देना भक्ति है इसका जवाब नहीं देना अभक्ति है इसलिए जवाब देना जरूरी है कोई अगर भक्ति विनोद धारा को फेंक कर अपना मनमानी हमारा हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है ऐसा नहीं कि कुत्ता का मापिक छील लड़ा हूँ हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है जय गौर किशोर बाबू बाबाजी महत पहुपात भक्ति में क्या बोला पोपा जी ने कह दिया don't go that side of river पोपा पोपा जी ने कह दिया गंगा का उस पर मत जाओ वहां चरित्रहीनता का बात चर्चा हो रहा है आप सोचोगे नवद्वीप धाम उस पर जाओगे हरि का तो सुनने पोपात कह रहे हैं ये ये सब बातें गौरंग महाप्रभु के जो शिक्षा है इतना ऊंचा है इतना ऊंचा है even you can not find there in बोम वृंदावन पोपात बात कह रहे हैं अगर आप राधा कुंड में जाओगे अगर आप राधा कुंड में जाओगे फिर भी उधर इतना ऊंचा सिद्धांत मुझे सुनने को नहीं मिलेगा Bhauma Vrindavan, what you call Bhauma Vrindavan, there also this kind of secret Siddhanta not available. Because all Sahaya going to capture that place, materially. Actually, Radha Kunda is transcendental. Radha Kunda you cannot find within the, within the map, within the map of India, within the map of India, you cannot find Radha Kundu, Samkundu. It is not the part of this world. Foolish people can look it. जी ne कह दिया ये सब इतना ऊंचा बातें हैं इतना ऊंचा विचार है कि भौम वृंदावन में अगर आप दौड़ोगे वहाँ भी ये सब बातें नहीं मिलता है इतना बता इतना ऊंचा अगर आपका तकदीर अच्छा है if your luck is very good speaking two type of luck you can find, three type. One is broken luck. One is somehow with adhesive you like to you know, reconcile. Adhesive. And, the adhesive. and another luck is very good. Shining luck. पोपात कहते हैं अगर आपका तकदीर एकदम बहुत बड़ा इतना अहोभाग्य है आपका लाभ जब भी आगे चलकर गौरंग महाप्रभु का ये सब बातें सिद्धांत तो विचार सुनने को मिलता है नहीं तो मिलने मिलेगा ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेगा सेव्य सेवक संबंधो समझना सबसे बड़ा चीज है सेव्य सेवक संबंधों को समझना सबसे बड़ा चीज है अगर यही नहीं समझोगे तो सेवा किसका करोगे चाहे रूपानुगो भजन रागानुगो भजन हम तो ये सब बातें तो दूर की बात है संबंध ज्ञान का पुष्टि नहीं भाई तो पोपात कहते हैं your diksha is not complete संबंध ज्ञान का परिस्फुटन संबंध ज्ञान का परिस्फुटन आपका आवार हृदय में नहीं है तो आपका दीक्षा ही नहीं हुई your diksha is not complete if you are not going to understand the sambandha jnana perfectly Then what to speak about Raganuga, Rupanuga bhajan? Why you become angry? Why you become angry? Prabhupada Bhaktivinoda speaking, all Guru Varga speaking, you become angry because you don't like to hear this kind of Siddhanta Vichar. But it is unchangeable. We cannot change. Anyway, Bhakti Bhakto Bhagavan should be in one platform. Bhakti, Bhakto and Bhagavan ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर अगर ना रहे तो सेवा नाम का कोई चीज नहीं रहता है भक्ति भक्तों और भगवान अगर तीन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे तो सेवा नाम का कोई वस्तु नहीं टिकता है सेवा नाम का कोई वस्तु नहीं रहता है हरि भजन में सबसे बड़ा गुप्त चीज है भगवान का साथ गुरु वैष्णव का साथ धाम नाम परिकर वैष्णव वैशिष्टों का साथ अपना संबंध जोड़ना to have to make a link try to realize your link with guru Vaishnava Bhagavan nama dhama this is call actual after that the question of seva can arise not before that Shiva Bhagavan और जो सेवा करने वाला सेवक है और भक्ति जो भजन है और तीनों एक प्लेटफॉर्म में है तीनों का अगर आप डाउन रहे शिव भगवान इस प्लेटफॉर्म में है सेवक इस डाउन पे है और भक्ति अतत भजन कुछ और प्लेटफॉर्म में है तो सेवा संभव नहीं है पहला बात ये है कि जब सेबो sevak and seva all can come in plain same platform then the question of seva can come सबसे बड़ा बेसिक चीज है ये भगवान गुरु वैष्णव नाम सब अपराकित तो है ये सब अपराकित तो है ट्रांसेंडेंटल ये समझना सबसे बड़ा चीज है सबसे बड़ा चीज है ये है समझना कि भगवान का स्वरूप भगवान का भक्तों का स्वरूप भगवान नाम भगवान धाम भगवान का लीला का स्वरूप सारे अप्राकृत है प्राकृत जगत का कोई वस्तु नहीं है भगवान का जो इंद्रियोग्राम है जितना सारे सेंस ऑर्गन है सारे अप्राकृत है प्राकृत नहीं है ये सब प्राकृत नहीं है और भगवान का कोई भी सेंस ऑर्गन भगवान का कोई भी इंद्रियो दूसरा इंद्रियों का काम कर सकता है ये पॉसिबल फॉर भगवान भगवान के लिए संभव है इंद्रियाणी यशो इंद्रियाणी यशो सकलेन्द्रिय वित्तीमंती पश्यंती पंती कलयंती चिरम जगंती गोविंदमादि पुरुषम तमाम भयामी any sense organ Bhagavan can take by hand. Bhagavan can look by hand. Bhagavan can eat by eyes. Indriyani, yasya shakal. It is a practical experience, not that assumption. Assumption, hypothesis is not our met, our topics of discussion. Realization, direct. From Brahma Sangita, it is the direct realization of Brahma. Brahma का ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि भगवान का कोई भी इंद्रियो दूसरा इंद्रियों का काम कर सकता है इंद्रियानी यशो सकल इंद्रिय वित्तिमंती पश्यंती पंती कलयंती चिरम जगंती गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजन भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का बारे में चैतन्य महापू जी ने बताया चैतन्य महाप्रभु कभी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण छोड़कर किसी का भजन के बारे में बताया नहीं जब भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ बताया तो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन के बारे में बताया नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का जसोदानंदन कृष्ण का भजन हमारा गौड़िया मठ में है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण छोड़कर गौड़िया मठ में उपास्य वस्तु कुछ नहीं है आराध्य भगवान वजस्तनय आराध्य भगवान वजस्तनय स्तध्याम वृंदावनम रामा काचित उपासना वर्गे न या पल कल्पिता श्रीमद भगवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्तादरण अपरा Shri Chaitanya Mahaprabhu repeatedly wanted to point out Our Sevavastu is Vrindavan. Our Sevavastu is Nandanandan Krishna, not anything else. And सिमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को दिखाने का कोशिश की किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है which platform you have to go which in which platform you to go आप After that we can do Krishna bhajan. In Brihad Bhagavatam, so many discussion going on. Finally, Bhagavan Sri Krishna himself speaking about the glorification of Vrindavan and Brajavasis. Bhagavan Sri Krishna himself going to clarify. Brajo Bhajan, Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan, बहुत गुप्त रहस्य है रहस्यमय ये जड़ बुद्धि लेकर material brain material conception material perception ये विचार लेके प्राकृत जगत का भजन नहीं बनता है संभव नहीं है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का साथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का साथ रघुपति उपाध्याय नंदनंदन श्री कृष्ण का बारे में जब चर्चा हो रहा था जब श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ रघुपति उपाध्याय बोल के एक ब्राह्मण वैष्णव है इन दोनों में चर्चा चल रहा था ये अड़ाइल ग्राम पे I I mean mean, Ballabh Bhatt का जो गांव है Ballabh Bhatt originally from Gujarat Ballabh Bhatt originally Gujarat से है तो इनके गांव किसी भी आलस से ऐसा हो सकता अड़ाइल ग्राम पे वहाँ सिमन महाप्रभु का साथ रघुपति उपाध्याय का जो चर्चा हुआ हुई जो चर्चा हुई वो चर्चा बहुत सुंदर है समझने वाला चीज़ है अनुभव करने वाला चीज़ है वो क्या है सैम एव परम रूपम वयो कैश्वरकम ध्येयम श्याम रूप ये सबसे बड़ा अनोखा रूप है Sam eva param rupam. Bara matupuri para. Shamo eva param rupam. Bara matupuri bara. Among all dham, Mathura dham is topmost. That doesn't mean Mathura dham means Mathura city. Mathura mandal means all Vrindavan. Mathura one part of city. Mathura mandal is called or total Mathura mandal. Within Mathura Mandal there is Vrindavan. So, Samo Eva Param Rupam, Samo Eva Param Rupam, Bayo Kaisharakam Dheyam. We going to worship, हम लोगों का उपास्य वस्तु है कैशर कृष्ण बाल कृष्ण नहीं है गोपाल भट्टो को वल्लभ भट्टो जी ने बल्लभ भट्ट जी ने पहले बल्लभ भट्ट जी ने पहले बाल गोपाल का आराधना करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पहले बाल गोपाल का भजन करते थे बाद में गदाधर पंडित का सामने किशोर गोपाल का किशोर गोविंद का महिमा सुनने का बाद अब उनसे मंत्र ली किशोर गोपाल का लेकिन इनके जो संप्रदाय है आजकल के ज़माने में वो लोग मानता नहीं they don't confess that Vallabh Bhatta is in our line they are not going to confess they like to make a separate sampradaya Vallabhi sampradaya but we have historical document all documents we have acharya in the line of Gaudiya sampradaya Vallabhacharya का जो लड़का है Vitthal Nath Vallabhacharya was totally Vallabhacharya was totally in line with Gaudiya sampradaya Vallabhacharya was totally in line with with Gaudiya sampradaya after that they change everything बल्लभाचार्यों का संप्रदाय का ठिकाना कहाँ है अगर विचार करो तो देखोगे ये लोग गौरी संप्रदाय का अनुगत तो थे कैसे पता है जब श्रीनाथ जी श्रीनाथ गोपाल सुने होंगे आप लोग श्रीनाथ जी गोपाल ये गोवर्धन में माधवेंद्र पुरीपाद जी ने स्थापित किया उठा के पहले के ये विग्रह माधवेंद्र पुरीपाद जी ने पुनः प्रतिष्ठा करके सेवा चलाए सेवा चलाई ये माधवेंद्र पुरीपाद इसका बाद ईश्वर पुरीपाद गौरंग महाप्रभु सड़ गोस्वामी तमाम ये विचार देखो तो बल्लभ भट्टो का जो लड़का है बल्लभ भट्टो का जो सन है लड़का सन और बल्लभ भट्टो विठलनाथ विठलनाथ बल्लभ भट्टो विठलनाथ और other sons they were all in line with Gaudiya sampradaya हारे के सारे गौड़ीय संप्रदाय का अनुगत्य में थे <clears throat> कैसे पता जब मुस्लिम जब मुस्लिम रूलर जब मुस्लिम रूलर का अत्याचार से मुस्लिम राज की अत्याचार से जब सिन्हा जी को उठा के लेके गया मथुरा पे मथुरा पे जाकर <clears throat> विठल नाथ का जो आश्रम है विठल नाथ विठल नाथ मीन बल्लभ भट्टो का लड़का छोटा लड़का यंगर सॉन्ग इसका आश्रम में वहाँ लिखा हुआ चैतन्य चौतामित में जे रूप गोसाई पात जीव गोसाई पात Raghunath Das Gosai Gopal Bhatt Gosai all they went there. They stayed there in Mathura in the ashram of Bittalnath. Bittalnath ka ashram pe, Bittalnath ka ashram pe ye log month of Kartik. Whole month of Kartik. Whole month of Kartik. Rupa Goswami Pad, all, they went there. Stayed one month fully. dancing, singing, he, they're watching Aruti, speaking Harikatha, Kirtan, everything. इसके द्वारा हमने साबित कर दी शास्त्र में प्रमाण है जे बल्लभट्ट का जो संप्रदाय है पहले गौरंग महाप्रभु का अनुगत थे मतलब ये गौड़ीय संप्रदाय का अनुगत बाद में ये लोग छोड़ दिया अच्छा छोड़ो जो भी है रघुपति उपाध्याय का साथ महाप्रभु जी आस्वादन की महाप्रभु जी ने रघुपति उपाध्याय का साथ जो आस्वादन की सिद्धांत तत्व तो सिद्धांत तो, ये बड़ा अनोखा सिद्धांत है विचार श्याम एव परम रूपम वयो कैशोरकम ध्येयम है और बरा मथुबुरी बरा आद्व एव पर रस आद्य mean Advamin prime Ross. Advamin prime all Ross directly and direct और जितना सारे रस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा पास आ रहा है इसका सोर्स है वाई दैट आद्य एव पर रस आई मीन मधुर रस ओ बी parakiya madhura rasa is the original source of all rasa because within that rasa all rasa adya already আকাশের গুণ যেন পরপর ভূতে আকাশ The property of sky, ether, is there. Next you can come, Shabda, Sparsa, Rupras, Gandha, you know. Gradually, I can show you. Akasher gun, what is the property of Akash? Sound. And sparsha, sparshagun, vayu, you know, blowing, sparshagun is there. Sparshagun with sparshagun, sparshagun ke saath sabd bhi rahega. It is quite natural. Originally जितना सारे पंचभूत है ये पंचभौतिक जो चीज है ये सारे धीरे धीरे नीचे आओगे सो so, वो जो उसका क्वालिटी इसमें है ये दोनों का पहले का सेकंड सेकेंड का क्वालिटी तीसरा में है तीसरे में तीस, तीसरे का जो क्वालिटी है इसमें पहले का जितना सारे क्वालिटी है वो सब इसमें है आकाशेर गुंजनो परो परो भूते क्वालिटी आसमान का क्वालिटी इथार का क्वालिटी आगे चल के जो पंचभौतिक चीज है उसमें रहेगा खिति अपो तेज मरुद बम बम इन आकाश रहे फाइनली सो आद्य एव पर adya rasa prime rasa is the original rasa original mean any starting point no starting point we are speaking आद्यव पर but there is no starting point is eternally present but still we are bound to speak, to make you understand. समझाने के लिए जरूरी है ये समझना कि कैसे आपने बता दिया आद्वैव पररसा आद्वरस में प्राइम रस मधुर रस even parakiya madhura rasa is the prime rasa from there other rasa is coming originally I mean dasya sakhya vatsalya दास्य साक्ष्य Vatsalya. Uh, uh, uh, first of all, again, Santo Dasyo Sakcho Vatsalya Madhur. I mean, in Madhurasa, all Rasa Tattva is already there. According to the capacity of devotees, they can collect rasa. Not that everybody can collect rasa. Not that. ऐसा करके विचार किया जाए कि नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का अपराकित स्वरूप के बारे में अगर पता ना चले तो भगवान का आविर्भाव लेके क्या करोगे भगवान का आविर्भाव भगवान का लीला ये सब क्या काम का है कोई काम का है नहीं तो अपराकित गुरु वैष्णव से अपराकित गुरु वैष्णव का संग में रहकर अपराकृत जगत का भगवान श्री कृष्ण का जो लीला विलास है सारे के सारे समझना जरूरी है और समझने का बाद गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आपको भी ऐसा भजन में मन लगे तो आगे चलकर होगा व्यवस्था रूपानुगो भजन रागानुगो भजन कोई अगर आर्बिटरी इच्छा का मुताबिक शुरू कर दे ये उचित नहीं है इसका ओरिजिनली बेस कहाँ है ओरिजिनल बेस कहाँ है वहाँ देखना पड़ेगा जो भी है पोपा जी कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का आश्रय में जो लोग हैं पोपा कह रहे हैं जो लोग भक्त भक्ति विनोद ठाकुर का आश्रित जन हैं ये कभी भी सहजिया व्यक्ति का साथ हरिकथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे जो भक्ति ठाकुर का आश्रय लिया है चरण में ये लोग कभी भी सहजिया का साथ हरिकथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे संभव नहीं है पोपत कह रहे हैं कि उस पार चरित्रहीनता करेक्टरलेसनेस वो जो हरिकथा चर्चा हो रहा है उस पार ये चरित्रहीनता का बात है चरित्रहीनता का बातें हैं गुस्सा होने का पहले आपको सोचना चाहिए जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का पास किसी सहजिया आचार्य ने आया और बोला महाराज हमको आपका गुप्त रहस्य रस रसमय भजन आ, भजन का जो गुप्त रहस्य है मधुर रस का इस मधुर रस का हमको थोड़ा आप हमको थोड़ा सिखाओ आप गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला आज मेरा टाइम नहीं है I have no time today you can come some other day repeatedly go Gaur Kishor Baba ji Maharaj उसको चीट करने लगे वो व्यक्ति रोज आता है आके बोले महाराज आप हमको सिखाओ कैसे मधुर भजन हुआ गौर किशोर बाबा जी आज मेरा टाइम आया today I have no time you can come some other is coming repeatedly. After that, बार बार आते रहे उसके बाद वो सहजिया व्यक्ति ने बड़ा गुस्से में आकर कह दिया गुस्से में आका है बड़ा गुस्सा आ गया was very angry and start speaking है every day you are calling me every day you speak I can speak है become angry and gone Gaur Kishore Babaji Maharaj Hasana Suruke started laughing. Gorkisha started laughing. Ha! They like to do Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan. They cannot bear even one penny loss. One penny loss they can bear, they cannot bear. They cannot show, they cannot prove their character is 100% perfect. They cannot prove their sense organ is under control. but they actually. Babaji Maharaj became very angry. Babaji Maharaj गुस्से में आकर कह दिया हाँ एक पैसा का एक फूटा करी का लॉस जो अगर कुछ हुआ अभाव ये सहन नहीं कर सके ये करेगा रूपानु का भजन ये करेगा रूपानु those can not bear even one pain loss they can रू रागानु का भजन I can believe you, you come. You put all your bank money, everything in front, everything, you come with this coping. Gaurkishar Babajima told to somebody who came from Santipur, ah, Ami, I, I like to do bhajan with you. Well, I said, Babaji Maharaj, Uttar di, okay, you like to do bhajan. Huh? Okay, I can make one bhajan kutir for you. You can stay there in Dubajan at the bank of Ganga. हम गंगा का किनारे एक तो भजन कुटीर आपको बना देंगे आप बैठ के भजन करो our position is very typical we can not live but we can not you know we can not live we can not live matter or we cannot catch Bhagavan in between our position. We cannot live because Prabhupada speaking, Prabhupada कह रहे हैं कि अगर आपका जिंदगी का Prabhupada कह रहे हैं अगर आप आपका जिंदगी का हर चीज देने के लिए तैयार है देन कृष्ण भजन संभव if you are ready to offer everything all your belongings even your mind, your body, heart, everything to Krishna, then the question of Krishna Vajan can arise. Om Suditasi Rasai Rammo, Om Suditasi Rasai Rammo, Chidgano Sipas, Chidgano Supas, Shuka Sarupine, this sloka. Mukta Koli, Ai Mukta Koli Rupasamanam, Harinam Sangsrayami. Paristasam Harinam Sangsrayami. ओम सुजिदास श्री जहाँ त्रियासरम चिद घन सुख स्वरूपिणी गोकुल महोत्सव थे हैं नाम गोकुल महोत्सव थे so this way will have to realize the aprakrita tattva of भगवान स्पेशली कृष्ण वॉट पोजिशन अप्राकृत तत्व नारायण के नाम से भी अप्राकृत तत्व नारायण विष्णु और different Vishnu tattva but we need to realize कितना भगवान श्री कृष्ण को अगर समझे नहीं बिना समझे सोचे बिना सोचे समझे अगर कृष्ण भगवान का भजन करने जाए तो कृष्ण भजन होने वाला नहीं कृष्ण भजन होने वाला नहीं पहले जिसका सेवा करोगे उसका मूड क्या है उसका भाव क्या है उसका स्वरूप क्या है आप जो भजन करने चाहते हो आपका स्वरूप क्या है ये समझो इसके बाद कृष्ण भजन का बारे में आप सोचोगे नहीं तो अप्राकृत तो कृष्ण भजन करना संभव नहीं है अपरागित भूमिका में जाए उसका बाद कृष्ण भजन का बात आता है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संबंध ज्ञान का बारे में चर्चा करते हुए या तो ओविदो तत्व का बारे में चर्चा करते हुए या तो प्रयोजन प्रयोजन तत्व का चर्चा करते हुए हर वक्त नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का बारे में बताया नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन का बारे में और नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन कोई मंत्रों के द्वारा होता नहीं कोई गुरु जी से मंत्रों ले लिया और हम भजन शुरू कर दे गुरु जी का मंत्र तो है ही है गुरु जी का मंत्र तो है ही है ओके लेकिन गुरु जी का मंत्रों जो दिया हुआ है गुरु जी का मंत्रों का आउटकम क्या है आपका जो गुरु जी आपको मंत्र दिया है ब्रह्म गायत्री है गौर गायत्री है काम गायत्री है काम बीज है इसका नेट आउटकम क्या है गुरु जी का मंत्रों का द्वारा तो भजन करोगे ठीक है लेकिन आप जो गुरु जी का मंत्रो कर रहे हो उसका आउटकम क्या है आपने अनुभव किया कि नहीं क्योंकि चैतन्य चौथमित तो में बताया गया अपराकित तो Kama Gayatri is is equal to Nandanandan Krishna how we can believe aprakrita aprakrita Nandanandan Krishna is just equal to aprakrita Kamadev aprakrita Kamadev Aprakita Kamdev and Nandanandan Sri Krishna are non-different from each other. That's why, isiliye, sare chobis akhar, sare chobis, 24 and a half syllable. Sare chobis akhar, 24 and a half syllable, there. All going to identify all different portion of Aprakita Kamdev. One, one word. So I'm going to identify these chicks, bright chicks. I'm going to think so, kapal, forehead, tilak, going to show lotus feet. दस अंगली है पैर का <clears throat> पैर का <clears throat> दस अंगली है lotus feet of Krishna five finger left leg, five finger line. <coughs> there is nail. Nail is there, no? bright nail. It is like Chandrama. 24 and a half Chandrama. 24 and a half Chandrama going to decorate the whole body of Krishna Prakita. Five finger, leg finger, five nail. So from five nail, you can five all chandrama, light coming. Five chandrama. Ten chandrama, five leg, five, uh, no, five finger in left leg, right hand. Right hand, डायना हाथ का पांच उंगली रात डायना हाथ का पांच उंगली बाया हाथ का Panch, उंगली तो पांच पांच दस है और पांच पांच दस टेन ट्वेंटी उसके बाद चिक्स है गोंडोदेश ऊपर का जो तिलक है थोड़ा ये सारे व्याख्या लेकर भगवान का जो आखी कमल है ये सब सारे आप देखोगे विचार करके चौबीस सारे चौबीस अक्षर का चंद्रमा बैठता है मतलब काम गायत्री का मतलब काम गायत्री का जितना वर्ड जितना सारे सिलेबल है सारे एक एक करके वहाँ एप्लीकेबल भगवान का शरीर में अपरागित तो कामदेव अगर काम गायत्री जब करे काम गायत्री जब करते करते भगवान कामदेव का दर्शन ना हो जाए तो आपका काम गायत्री जब करना बेकार है in course of your chanting Kama Gayatri feel the aprakrita rupa of Bhagavan you have to realize aprakrita Kamadev का रियलाइजेशन होना जरूरी है फाइनली आगे चलकर आपका ये रियलाइजेशन जब फिक्स हो जाएगा आप जब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है हृदय में बैठ जाएगा नंदनंदन कृष्ण का अपरागित तो कामदेव का तब आप समझोगे प्रभुपात स्पीकिंग प्रभुपात कहने जा रहे हैं हम लोग कोई राइटर का फिलोसोफर का Bangla Katha, a Bengali Katha, next I can discuss more in details, not in this. ये जो दार्शनिक विचार है आदमी सोचते हैं कि महाराज लिखा हुआ है लिखा हुआ भागवत में लिखा हुआ है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है पद्म पुराण में लिखा हुआ है और गोस्वामी लोगों का लिखा हुआ किताब है उज्जवल नीलमणि उज्जवल नीलमणि आदि सब ग्रंथों में लिखा हुआ है So, ये सब हम पढ़ के समझ लेंगे I can read and understand. Samacharya asking. Follow. He like to memorize. Take all the, collect those book and try to memorize. And pass lecture about Raganuga Bhajan. This is there. So, ऐसे क्या है ऐसे क्या है श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को आचार्य बोला जाता है गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या आचार्यों का काम कर रहा है क्या गौर किशोर बाबा जी महाराज एक्टिंग एज आचार्य और not Gaur Kishor yes acting as acharya though not making any disciple still acharya not acharya top most of all acharya Paramahansa Acharya Barjo. Barjo means top. Q? Why? What is the reason? Because his character, his behavior, all efficacy, speech, are going to prove what is called Krishna Bhajan. Krishna Bhajan क्या चीज़ है बाबा जी महाराज का दो बातें बाबा जी महाराज का क्रियाक्रम बाबा जी महाराज का दर्शन हर कुछ नाम कुछ भी करे कोई भी क्रियाक्रम इसके द्वारा कृष्ण भक्ति मिलना है by the conduct of Gaurkishor Baba ji Maharaj और prakrita behavior we can get bhakti Baba ji Maharaj going to protest Baba ji Maharaj speaking don't go that side of river But there actually nice discussion going on Brahma Gita, but don't go there. There is no Harikatha. Are Harikatha going on there? No Harikatha. It is only money, money, money, sweeter than honey. Ye ho raha hai. Don't go there. And if possible, the, the speaker was sitting, you can dig 20 handful of mud. 20 handful depth. You can dig mud and throw outside, because all contaminated. He can bring new mud from Ganga and fill up. नया मिट्टी लाओ वहाँ का जो मिट्टी है जहाँ जहाँ बख्ता बैठा था जहाँ बख्ता बैठा था वो जगह पूरा कॉन्टेमिनेटेड हो गया वहाँ का मिट्टी उठाकर बीस हाथ मिट्टी उठाकर फेंक दो और नया मिट्टी ला उसको भर दो वहाँ मत जाओ परमंश गौरकिशोर बाबा जी महाराज कितना शासन किया एक दिन बाबा जी महाराज फ्रेंच का दाढ़ी लेकर और very nice like son in law dhoti and coming in front of Gaur और Bhakti Vinod Thakur for our teachings Bhakti Vinod Thakur become stone what is this lila Baba ji Maharaj what is this you are laughing Now nobody can blame me. Now nobody can blame me. अब कोई मेरे को दोष नहीं दे सकता अब मैं हीरो बन गया अब तो मैं हीरो बन गया ना अब नो कोई कुछ बोल नहीं सकेगा मेरा धोती है and now I can mix with woman, everybody I can do anything. Who is going to speak? Because I have dhoti, like son-in-law, son-in-law. Then Gaurkisa Baba, our Bhaktivinoda Thakur realize. भक्तिमय Thakur realize the reason for why किस लिए ऐसा लीला कर रहा है गौर किशोर बाबा जी महाराज एक दफे बाबा जी महाराज श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज हमारा भीमाला प्रसाद सरस्वती पापा जी को बताए आपका पास अगर वो आए तो बिल्कुल सिद्धांत विचार नहीं सिखाना that man if coming to you don't speak anything about siddhanta vichar because he is going to display one plate so that people can give pranami. Gaur Kishor speaking वो बाबूजी महाराज कह रहे हैं अभी इस अवस्था में वो हरि कथा बोलने के लिए बैठता है और सामने एक प्लेट रखता है जैसे कोई प्रणामी डाले तो डोंट स्पीक एनी हरि कथा हमार प्रभु डोंट speak any siddhanta vichar to him he can start business this way. So strict. So Gaur Kishore Babaji Maharaj का जो आचरण है जो सिद्धांत विचार है ये सिद्धांत विचार आचरण के द्वारा there is every possibility that we can get established in Harivajan. इसीलिए हम लोग कहते हैं गौर किशोर बाबा जी महाराज आचार्य वर्जो top most acharya because time to time what is speaking what is doing Not that Gaur was only doing Harinam, or speaking, doing something. Acharya. That's why topmost Acharya. Anyway, Aaj Bhagavan Nandanandan Bhagavan Shri Krishna का आविर्भाव तिथि है तो आविर्भाव तिथि का पहले आविर्भाव तिथि का पहले प्रोपा जी बार bar कह दी ये नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हर हालत में हमारा हृदय में हर वक्त बने रहना चाहिए fraction of second we can realize the avirbhava of Bhagavan Shri Krishna इन सारे हार्ट अनुभव करें ये जरूरी है और भगवान का सेवा करना एक ही मामूली बात नहीं है भगवान का सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है भगवान का सेवा करने के लिए भगवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है सब समझना जरूरी है काला कृष्णदास ने without realizing the heart of Gaurang महापो wanted to render some service he was not paying attention to the mood of Chaitanya महापो हमारा सेव्य वस्तु हमारा सेव्य वस्तु सेव्य वस्तु का क्या मूड है what you want to get from me not that I can cook some rice and give Maharaj you take is not seva in Hindi harikatha in Gita pravachan speaking people think people they are foolish people think to to serve guru Vaishnava To, to serve Guru Vaishnava is our duty. People think to serve Guru Vaishnava, Bhagavan is our duty. But not that. More precisely I can say, because in this open term, Guru Vaishnava, Bhagavan, if I serve them, it is called seva. It is open term. There is some, you know, logic gate. A Logic gate, you know? Logic gate in computer, some logic gate. If, if this logic gate is not open, then the second cannot work. If second cannot work, third cannot work. A third cannot work, fourth cannot work. Logic gate. All the principle of logic gate. So it is more practical to speak, to carry out the order of Guru Vaishnava is our duty. More practical. More practical, more scientific to speak. It is more scientific to speak to carry out the order of Guru Vaishnava, Bhagavan is our duty. Seva karna hamara duty hai, okay? To hai. Anybody can say, I have done seva of Gurudev for the past, you know, 10, 12 years, 20 years, 30 years, or even 40 years. But where is the result? Agar aapne Guru वैष्णव ka seva kiya hai, then where is the result? Result kya hai? Because What is this tree? This is actually a mango, mango tree. How you realize? By watching the leaf and fruit. Phalena phalakaranam anumiyate. By watching the fruits and leaf, you can understand. This is mango tree. This is wood apple tree. This is coconut tree. How you can realize? By watching the tree so you have done seva Gurudev, how I can believe? If I cannot see the result, what is the result? Absorbing feeling of Krishna seva. Absorbing feeling of Krishna seva. If some Sahaji are going to speak anything, then you want to run away from that place. Because so long you are, you are hearing so high level, high level Tattva Siddhanta. so sophisticated Siddhanta Vishar, you have been hearing. If some Sahaja are going to explain something, naturally, that kind of sensitivity you can grow. ऐसा मापिक आपका अंदर में सेंसिटिविटी आ जाएगा जो हरिकथा सुनने का तब आपको समझ में आएगा वो जो बोल रहा है ये हरिकथा नहीं है it is not at all हरिकथा क्या रूपानुग भजन रागानुग you can make a clipping of some word I can speak in English and because they have no patience. So chanchal, they are so chanchal, they can pass remark. They, they can pass remark. But if they come, I can show what Bhaktivinoda is speaking, what Prabhupada is speaking. Bhakti, Vinod, Bani, Vaibhav, you can go. Upadeshamrita of Prabhupada, you can go, you can see. You can go through the Upadesha of Keshav Goswami Maharaj. You can go through the Upadesha Bhaman Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj. Why you become angry with me? आप गुस्से में आकर कुछ कह दो ये कोई मेरे मेरे लिए कोई है ना ये आपका लिए तो कोई कह सकते हो लेकिन ये मेरे लिए कोई बात नहीं है मेरे लिए कोई बात नहीं बनेगा क्यों क्योंकि मेरा हरि कथा भगवान को रिझाने के लिए मेरा हरि कथा किसी को संतुष्टि विधान के लिए नहीं है आपको संतुष्टि करने के लिए मैं हरि कथा बोलने बोलने बैठा हूँ ऐसा नहीं है मेरा हरि कथा है भगवान को संतुष्टि विधान करने के लिए तो जितना भी टाप होना क्यों ये सिद्धांत तो मेरे को बोलना पड़ेगा हम अगर सिद्धांत तो चेंज कर दे तो ऊपर से पनिशमेंट आते रहेगा ऊपर से पनिशमेंट आएगा तो आई कैनॉट चेंज सिद्धांत विचार and perfect siddhanta vichar is like arrow you know perfect sadhan siddhanta vichar like arrow when coming out from the lotus mouth of guru Vaishnava is like arrow can it not come back but some political leader speaking some wrong thing they can the excuse me I can uh, I, I, was bound to speak that one and I take back. But Guru Vaishnava cannot take back. They cannot change. Outside people can change their remark, okay, I was bound to speak uh, that kind of thing, but now I like to take, return, give back my comment. But Guru Vaishnava cannot change. In legis in legislative assembly, in legislative assembly, some group of minister out of, on the strength of their majority, on the strength of their majority, they can pass some, they can pass some special rules and regulation. On the strength of their majority. They can submit we, this rule we, and they can sign and pass some new rules and regulation. Well, so long this was the rules, now we can change. But in bhajan field, you are, you are going to show me majority, that doesn't mean you can change Siddhanta Vichar, what I am speaking. Because I am speaking all the Siddhanta Vichar of Prabhupada and Bhakti Thakur. आपका मेजॉरिटी है आपका मेजॉरिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका मेजॉरिटी है इसीलिए aap mera सिद्धांत ko change kar doge, aur gusse, ho, gusse mein aakar kuch bhi bol दोगे ye sambhav nahi hai. ये संभव नहीं है one spoken by Madhavendu Puripad one spoken by Gauranga Mahaprabhu once spoken by Ishwar Puripad Chiva Goswami pad Rupa Goswami, they are not going to take return okay okay I can take return ये लोग रिटर्न नहीं लेंगे जो बोल दिया वो सिद्धांत तो विचार है इसको वापस नहीं लेंगे संभव नहीं once done done forever In eternal world, all aprakita siddhanta vichar is there. In eternal world अपराकित जगत में जितना सारे सिद्धांत तो विचार है वो eternally present one can not change one can not change amendment is not possible अपराकित जगत का जो सिद्धांत तो विचार है जो नियम है वो beyond any amendment. Amendment not possible. कोई amendment कर दे कोई rectification कर दे not संभव वो perfect है संभव नहीं है so is beyond any amendment nobody can amend amend aprakrita जगत का but भगवान sometime out of his tremendous love, can change some rules and regulations. It is a question of love. That day I was speaking, na? उस दिन मैं कह रहा था अगर ट्रिमेंडस लव अफेयर है if there is immediate tremendous love affair between Bhagwan and me, if there is tremendous love affair between Gauriya Mat and me, a tremendous love affair between Prabhupada and me, Bhaktivinoda Thakur and me, in that case, <clears throat> in that case, in that case, I cannot change their Siddhanta. I cannot change, I have no right to speak. And Bhagavan apna vichar bataya. Gita me be vichar bataya. Gita me be Bhagavan vichar bataya. Many sloka, ek or do mai charcha kare, ananya sintayanto ye yanam amparjubhasati, tesam nittabhi yuktanam yogokrima bhamma. और ओपीचेत सुदुराचारो भजते मामा मनन्न भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसित ईश्वर I wanted to give answer Monday but today Hindi many people बहुत सारे भक्तों इसका नाजायज फायदा लेता है they like to take undue advantage of this shloka they like to apply in their life Maharaj ji was doing this bhajan He is asking me, that Maharaj, Acharya fall down, he was doing, maybe this sloka is applicable. No, not applicable. We will have to depend upon Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Kesav Goswami Maharaj, Siddhar Goswami Maharaj. They can pass Rima. You cannot see. Your eye is blind. Externally you find, Bahari Dishti में दिखाई hai, Maharaj ये कृष्ण भजन छोड़ के तो कुछ नहीं किया है Without Krishna bhajan, he has done nothing new. But if he is fall down, why this sloka not applicable there? I can show you the reason for why not applicable. I was bound to give the example of whom? Silhan Misra. Silhan Misra, you know? We don't know, Silhan. Who is Silhan Misra? That Brahmin from South India. Billamangal Thakur. But you can remember, I was speaking Siddhanta in Jiva Tattva. Jiva Tattva I was speaking. Though we can try to apply, okay, to make people understand. But still, his platform is totally different. Opichet Sudracharo. So many things happened in his life. First of all, first quarter, after the again, he wanted to control himself. Again going to make mistake, then going to take one, you know, nail, two nail, and put into eye to make himself blind. Blood coming. Blood coming. He was just, you know, detested. But still, due to previous habit, I was thinking, I can do it, enjoyment. And after that, finally, he took decision to take two nail, put inside eyes, blood coming out. And this blind, now running towards Bindavan. oh Krishna, where you are, how I can reach Bindavan? Now Krishna guiding him. Follow. When he is going to leave all the test of material enjoyment. Jar jagat ka, anand ka, aswadan ka, tamam jo cheeze hain, इस जड़ से खोद के जब फेंक दिया तो भगवान भागे चले आए भगवान भागे चले आए to help him Bhagavan running like a mad to help him where is Vrindavan how I can reach Vrindavan हो वृंदावन अनाथ then is coming you realize ना And Bhagavan not only going to help, Bhagavan going to stay with him. almost 800 years, going to watch, Billamangal Thakur was going to watch the, all the secret Leelas. Radha Govinda Ji ka, Radha Govinda Ji ka is secret Leela Vilas. 800 saal tak kam se kam. Dekhna suru kar diya. Billamangal so, ओपीचेत sudura charo माम mam भाव साधुरेव समंतव्य वी कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर in some cases we can apply, not everywhere. We can take undue advantage, okay. Everybody should respect me because Bhagavan told, though he is doing this kind of mistakes, still he is a great sadhu because his brain, intellect is now all, all, all well organized. Sadhureva samantabhya. Sadhureva sambadhi. Reva mane affirmative. You will have to speak There is sadhu. Why? Why? Because his intellect is now well organized. 1.8. Maybe make mistake. I like to hear this kind of. So, another sloka in English Harikatha, I was not feeling satisfaction in English Harikatha due to some disturbance. I feel pain if there is any, this kind of. So, there I was speaking, you can remember. Jo sastravidhi musrijyo kamacharatha vartate. No siddhim Na sukham, na paragati. It's not getting wet. He cannot get transcendental bliss, he cannot get paragati, he cannot get stability, nothing. Cannot get. Those who are going to ignore the instruction of Shastra. Whole world can give subscription to you. Subscribe there. Whole world can give vote to you. पूरा जगत आपको हाथ उठा दे आपका पीछे तो इसमें क्या आता जाता जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य कामाचार तो वर्तते हैं नौ सौ हैं सिद्धिम न परागतिम न सिद्धिम न सुखम न परागतिम नॉट गेटिंग एनीथिंग सो भगवान का सेवा करने का पहले भगवान का स्वरूप क्या है भगवान का मन की भाव कैसा है ये समझने का बाद सेवा करने का कोशिश करो उसका पहले अगर करने जाओ उज्जवल नीलमणि पहन के उज्जवल नीलमणि पढ़ लिया और यू नो विदग्ध माधव नीलमाधव सारे आप पढ़ लिया उसके बाद अपानु का रागानु का भजन शुरू कर दिए रूपानु का भजन संभव नहीं आपको समझना पड़ेगा it's a mat it's a question of bhajan बहुत डीप भजन करने का बाद जब अनुभव में आए तब आप सोचोगे दैट इज वाई पवाट used to say even bala lila of Bhagavan you have no right to hear if you think it material way materially they fall down even bala lila my guru Maharaj used to say प्रभात speaking even bala lila you have no right हाँ you have right if you are up to that position okay We are enjoying kripa. Not that nobody allow. So for Balalila, hearing Balalila, Papa speaking, if you are going to take it, you know, going to understand like a uh, material lila, like ordinary human being. Previously, you can remember I told many times, some rich people in their corridor, rich people in their corridor or in a, a outside room, rich people, there. There you can find one picture of Gajendra Mokshan or one picture of Kaliyadaman. You are so foolish, you can think he is a devotee, get devotee. I mean, in drawing room, his, you know, sleeping room, there is also nice picture of Radha Govinda. But Prabhupada speaking, no, the material man, material man there. They want to enjoy Krishna Bhagavan Shri Krishna का ये जो कालिया दमन लीला है ये जो गजेंद्र लीला है ये जो रासा डांस है they like to enjoy it's one kind of passive kama a one kind of passive kama they are not ready to give satisfaction to Krishna try to understand the basic mood the basic mood of डिबोटी is to give total satisfaction to Krishna where is the basic mood of those material people, they want to in the name of Krishna, they like to arrange their own personal. They have to gratify. You cannot understand. Foolish people outside, you cannot understand. They can find Greek temple, Maharaj, so nice lighting, so nice prasadam. How you are passing this kind of remark? लोगों ने मेरा साथ झगड़ा शुरू कर दे क्योंकि वो लोगों को पता नहीं कि एक मंदिर में अगर तीन बार Three times they are going to change their dress of deities. That doesn't mean they have bhakti. They are acting like a pros. They like to satisfy common people. Common people, oh, so nice. Give pranami. Not for the satisfaction of Bhagavan. I am not going to speak that if some devotee going to change three-time clothes, it is uh, like pros, not that. One pure devotee can do it. One pure devotee can do. Raghunath Das Gosai change, change. Loknath Gosai can change. There's up to do. But you have to understand the basic mood. Agar अगर आप बेसिक चीज को नहीं समझोगे तो भगवान का आविर्भाव लीला हो या भगवान का रास लीला हो सारे बेकार आगे दाम बंधन लीला हो that is why I was, I was bound to discuss about Bastaran lila. I was bound to discuss. If you go through that lila, you can understand it is not at all material lila. You can go. Jagik Patni, after that Kaliyadaman lila, after that Rasa lila introduction, introductory speech, Basaran lila, all I discuss. To make you to make you understand this is not material lila, aprakita lila. And the basic thing, सबसे बड़ा बेसिक थिंग ये है अप्राकृतो वस्तु हे सहजिया के लिए for those all Sahajiya and speaking one word is written अप्राकृतो वस्तु न है प्राकृतो गोचर यू हार्ड दिस वर्ड अप्राकृतो वस्तु न है प्राकृतो गोचर with material intellect material brain material body you can not make any head and tail of aprakrita lila aprakrita वस्तु न है प्राकृत गोचर in material platform, you cannot realize anything. Aprakita vastu, aprakita vastu, you cannot understand by material man. Aprakita vastu na aprakita gocha. Now, if one acharya going to speak, I have document, clipping. He is speaking, you need not play your head over that. To rectify your character, no, no, no, no, you go on hearing. Automatically you can change. He's speaking, I have clipping, he's speaking. Background music going, music going on, that Rupanugo, big Acharya speaking this way. How I can digest? Speaking. You need not play, oh, go on hearing. Go on hearing. If you are coming in Tanzania, Rhodesia, Tunisia, even in from forest, ah, you can become gopi. So I cannot speak. You can become angry. Your angry attitude can prove that Harikatha was perfect. Because I am speaking about Prabhupada, Bhaktivinoda I am not making any philosophy. I am not cooking. I am not cooking any nice, nice philosophy to serve you. So, you can here or not here, that's up to you. Get lost. What I can do? तो ऐसे अगर विचार किया जाए अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर पोपा जी ने भी ऐसा कहते थे प्राकृत विचार लेकर अप्राकृत वैचित्रों में अप्राकृत वैचित्रों का बारे में कमेंट करना ये उचित नहीं है पोपा used to say with material brain and intellect it is not proper to pass any comment about that transcendental है no diversified lila of Radha Govinda aprakrita lila में से प्राकृत बुद्धि लेकर प्रापंचिक विचार लेकर बांग्ला और हिंदी प्रापंचिक विचार लेकर प्रापंचिक माने मेटेरियल विचार लेकर अप्राकृत जगत का जो विलास है डाइवर्सिफाइड इसका बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है At least if you can keep silence, then you can protect yourself. At least people, people cannot understand, at least people cannot understand you are foolish, number one. If you are not going to pass any remark, only at least you can protect yourself. People cannot understand that you are foolish, number one. Because if you speak by slip, slip of tongue, if you speak any Siddhanta Vichar, then all pure wisdom can arrest you. Yes, idiot, foolish. They can, better you can keep silence. If you keep silence, at least you can protect your uh, dignity, honor. Because if you slip of tongue, if you speak something, then people, any Pandit, Bhakti, any devotee, they can realize you are Sahajya. Follow. Prapanchik vichar lekar aprakita vaichitre dosharap kara uchit न प्रापंचिक विचार लेकर अप्राकिच वैचित्र विलास में दोष ढूंढने जावा दोष ढूंढ ढूंढने का कोशिश करना ये उचित नहीं है उचित नहीं है वो are told any way so avirbhav tithi doesn't mean Krishna took birth ये गॉन ही है gone they Krishna born and both of they this is a tithi if you can realise the aprakita avirbhav, भगवान का अपराकित आविर्भाव अगर हम समझे तो आज का हमारा आविर्भाव तिथि पालन करना उचित है बट अनंत देव का दास्य टू रियलाइज द avirbhav tithi of Bhagavan Shri Krishna under the guidance of Ananta Deva follow. You don't understand, miss this point. अपराकित अनंत देव का अनुगत्व में आप भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का बारे में थोड़ा अनुभव कर सकता you can realise something under the guidance of Ananta Deva the avirbhav tithi the gravity the gravity of avirbhav tithi of Bhagavan Shri Krishna it is his highness It is his highness that he is going to appear है ये भगवान का महानुभव ये भगवान का महानुभवता it is the highness of Bhagavan that is going to appear if he is not going to appear who can fight with Bhagavan भगवान का साथ कोई लड़ाई कर सकता why you are not going to appear इच्छा my will power is there reserve totally भगवान का appear someday I can discuss even Balla Leela of Krishna. Bala Lila of Krishna. You cannot find any Vaibhav. If you find any Vaibhav, then I can explain in such a way that I can show that Vaibhav, that appliances, that Vaibhav is under the control of Madhurjo. Very important Siddhanta. Today I can touch. Someday I can explain. Any lila. You can say, Maharaj, uh, Krishna going to kill Putana. It's a big body. How many kilometers? No Vaibhav? No. Krishna not going to express any Vaibhav. Krishna going to kill Putana same way, like a small boy, catching the throat of mother and sucking the chair, you know, breast milk. Krishna not going to change anything. That is why Krishna Lila is so sweet. Krishna Lila ka mithas. Why Krishna Lila is so sweet? Because Krishna Lila is just like human being. So there is every possibility that you can misunderstand Krishna. That's why Prabhupada told. Ekdam manab Lila ka mutabik. Kyuki manab Lila, if it is not like human Lila, then we cannot get the test. We can compare this Lila with, with human being, just like same. That is why we are getting test. Otherwise, no. If Bhagavan going to appear with club and, you know, wheel, I can cut the throat of, you know, putana, is no practical. Then it is not tasteful. Wherefrom we are getting taste? Because same balalila, Lila, but doing this kind of life, like human, small human voice. But all, but all done by Mahavishnu, done by Vishnu. Krishna is not going to do anything. Chai Dhammanalila, or whatever Leela you think, or Agasur Bhat, Kangso Bhat, Agasur, Bakasur, anything. Bhagwan, Krishna not going to you know, open the gate of appliances. Appliances, they are full form. But it is Madhurya Leela. Krishna Leela is so sweet. Because just like human being, Krishna took birth in the house of Nanda Maharaj. हमने अभी चर्चा किया अंग्रेजी कथा में जब मथुरा में भगवान का आशीर्वाद है लेकिन मथुरा ज्ञान भूमिका है द platform of gyan bhumika if we are going to stand on the platform we can not embrace Bhagavan we can not kiss Bhagavan we can not fight with Bhagavan because is gyan platform is a platform of knowledge so that is why Krishna was taken from Gyan Bhumika up to up to Prem Bhumika, I mean Lila Bhumika. Gyan Bhumika, from that platform Krishna was taken by Vasudev inside Gokula. ज्ञान भूमिका से कृष्ण को लेकर प्रेम भूमिका में प्रेम भूमिका में लेके गया यानी प्रेम भूमिका में असंभव बोल के कुछ नहीं है Because the deep love affair, prem, can break any kind of barrier standing between you and Bhagavan. Prem Bhumika is such a Bhumika, such a platform, where no barrier can stand. Nothing. If at all any barrier can break down. Barrier cannot stand. All. Free access. Then the devotee can make Krishna dance, dance first. Gopika speaking. Those were elderly Gopikas. Give me, give me laddu. Okay, give. First of all, you dance. Then Krishna started dancing nicely. After that, going to give, not before that. Krishna purposely doing this lila to give satisfaction them. There is no shortage. Because the Bandara because the bandar of Krishna is full. Infinity Brahmanda is the, is the bandar of Krishna. There is no shortage of laddu and anything. But Krishna is going to take prema. That's why. Those Brajavasis, they want, they want Krishna come in their house and steal. But at the same time, they are going to complain with Jasuda Ma. Jasuda, your son came and took away all butter and, and yogurt. Oh, same amount you can take from me. Oh, no question of exchange of same amount. Jasodama saying, well, the small boy, wicked boy, okay, any amount is going to spoil, you can take from me. Prabhupada is saying, no question of spoiling. I am speaking. He's speaking lie in the small age. Oh, really? Then let him come, I can chastise him. आने दो घर में उसको एक थप्पड़ लगाएंगे मैंने किस्ट Hey, you have done this? No, I have not done this. Krishna speaking. Krishna I have not done any wrong. And one day, Prabhavati Ma speaking, Oh, someday I can catch you. Someday I can catch you where you can fly, okay? Someday, and uh, Krishna going to steal butter or these, there are so many things. Uh, eating himself and distributing among monkey and friends also there. They are big bandara. Open the packet. If, if one grihastha going to put the packet in such a way, not going to reach up to that, then take one stone and break the bandar. Then all destroyed, whole room is full of butter and everything gone. One day Prabhapatima catch him, going catch you today. Oh, leave me, leave me. No, I can take you to our mother. Your mother don't believe that my Gopal, you know, stealing. Ah, now I catch you. Now going to catch. पकड़ के ले जा रहा है गोपाल को पकड़ के ले जा रहा है और जाने का टाइम में क्या हुआ बीच रास्ते में आगे चलकर प्रभावती what doing giving the veil na because all senior person coming अपना घूंघटा लगाकर चल रही है आगे चलकर Gopal speaking If you take me in front of my mother, I can take the form of your husband. You are catching me, na? Follow. Or I can take the form of your boy. Someday it happens so. Jasudama speaking, hey, turn off the veil and see whom you catch. Ah, your son? Your son or your son? Your son or my son? Where from this son coming? My son? I catch Gopal. Then after that Gopal speaking, giving warning. Now today I take the form of your son. I, ah, if, next day if you catch, I can take the form of your husband. Then you can catch your husband and uh, bring in front of <laughs> your, my mother. uh, what will be the situation? Oh my God, useless, go, go, go. Eh, chale ja, badmas. <laughs> so, बाल्य लीला अगर समझना चाहे तो इसमें भी समझना जरूरी है ये अपराकित है भगवान का जो बाल्य लीला है ये भी ऑर्डिनरी नहीं है अपराकित बाल्य लीला अपराकित लीला कैसे क्या किया है इफ चर्चा करने जाए तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम भी लग जाएगा समय नहीं है we have least no time sufficient time to discuss तो कितना सुंदर है जब भगवान श्री कृष्णों का आविर्भाव हुआ भगवान श्री कृष्णों का आविर्भाव out of his causeless mercy Bhagavan अगर आविर्भाव ना हुए तो it is our loss out of his causeless mercy Bhagavan अपना कृपा के द्वारा भगवान इस जगत में आविर्भाव होके हम लोगों को सेवा का महलत दे दिया सेवा करो विग्रह का रूप पकड़ करके और अलग अलग रूप पकड़ करके भगवान आए सेवा करो मेरा एब्सोल्यूट सेवा भगवान का सेवा करने से तमाम बंधन टूट जाए टूट जाए तो भगवान का जो आविर्भाव है आज जो आविर्भाव है <clears throat> ये अपराकित तो आविर्भाव हमारा हृदय में भगवान का आविर्भाव का जो प्रसंग है हर वक्त बने रहे क्योंकि भगवान का आविर्भाव कब होता है भगवान का आविर्भाव कब होता है भगवान का आविर्भाव होता है जगन शुद्ध सत्व Vasudeva ji what is the meaning of Vasudeva Vasudeva mean shuddha sattva and in रूपकेशन ऑल्सो टोल्ड सेम थिंग ना same thing Beyond, Betito, Bhavnavarto, just Chamatkar, Bharvu, Hidi, Hidi, Satto, Jalevaram. Rupa Goswami speaking. Same thing. When your heart is full of illumination, light, Shutta Sattva, not material Sattva. Material Sattva is different. Material Sattva good, but we are not speaking material Sattva. जब आपका हृदय अप्राकृत शुद्ध सत्व से भरपूर हो जाए उसी हृदय में भगवान का आविर्भाव संभव है उसका पहले संभव नहीं वो भी भगवान का आविर्भाव लीला समझने जाए तो under the guidance of Ananta Deva Ananta Das से अनंत देव क्योंकि क्योंकि जब बाल ये जो आपका भगवान से बाल कृष्ण ये भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान श्री कृष्ण को जब वसुदेव जी महाराज लेके जा रहा है और तब भी अनंत देव पीछे से सेवा कर रहा है Ananta Deva not even for a fraction of second detach from seva even Bhagavan Sri Krishna took birth, okay, in Gyan Bhumika. From Gyan Bhumika, Bhagavan is being taken to Prem Bhumika, Seva Bhumika, Prem. If there is a barrier, oh Bhagavan, I cannot do Seva. So long as there is barrier, so Job Nanda, Job Ji and Nand, Ji and Devaki Ma जब तक वसुदेव जी देवकी मैया का अंदर में वैभव का प्रकट भय तब तक सेवा संभव नहीं है भगवान ने इच्छा करके चतुर्भुज रूप को संवरण करके इच्छा करके छोटा बच्चा जैसा हो गया और पहले का जो याददाश है सारे जोगमाया ने भुला दिया सारे भुला दिया अगर देवोकी माँ अगर देवोकी माँ और वसुदेव जी ये सोचे कि ये भगवान है तो सेवा नहीं कर पाएगा जैसे after long gapping when Krishna Balaram going to enter into Mathura killing Krishna after that going going to deliver father and mother from jail and going to glorify their lotus Bhagavan This is not good. But Nanda Baba Jasodama, you're going to give so many advice. What? Useless. My son. So to try to understand the mood. Krishna Balaram going to deliver mother. Kongso is gone from this world. King, King Kongso opened the jail and want to deliver father, mother. And crying. Father, mother, we, uh, my parents, excuse me, I, we could not do seva to you. आपका सेवा से वंचित है बहुत दिनों से आपको कंसों ने लोकन की करके रखे हैं क्या करे क्षमा करना क्योंकि तो जब वंदना शुरू किए तो देवो की माँ और वसुदेव जी डर गया अरे ये तो भगवान है तो भगवान है तो जो भी है ये अनंत देव जो है जो है भगवान का आदेश के द्वारा जब ये बच्चा को मतलब बाल कृष्ण को जब वसुदेव जी लेके जा रहा है नदी पार करके जमुना नदी पार करके गोकुल में रखने के लिए बच्चा को और जोग माया को लाने के लिए उस समय भी वसुदेव जी नहीं देखा पीछे मुड़कर नहीं देखा Vasudeva ji Maharaj not looking back side he couldn't he realise that that is going raining ना because raining Anantadev, you know, protecting, and Nanda, you know, Vasudevji taking the boy in the lap and crossing the river and going there. वहाँ जाके ये वसुदेव कृष्ण को छोड़कर रख के वहाँ से देवी मैया को उठा के लाई देवी मैया देवी मैया को उठा के लाई तो वहां वो बच्चा को छोड़ के आए और बच्चा को जब छोड़ के आए इन्होंने ध्यान नहीं दिया it is the arrangement of Mahamaya Yogamaya can say function of Mahamaya and Yogamaya time to time if Nanda Baba can not see can not discover son is already these are in yogma because they are follow anyway. So, ऐसे क्या हुआ वहाँ से उठा के ले आए देवी मैया को बहन को भगवान का श्री कृष्ण और ला के सिर्फ मथुरा में आके कारागार का अंदर में घुस गया आके जैसे पहले का माफिक बंधन फंदन सब यही है और इसके बाद बहुत सारे कहानी हैं बोलने का भी टाइम नहीं है अभी मंगला कथा में थोड़ा चर्चा करने का इच्छा रखते हुए यहाँ कथा का समाप्त करें भगवान ज्ञान भूमिका में अवतीर्ण अवतीर्ण हुए उसका बाद लीला भूमिका में चले गए वृंदावन में वृंदावन में लीला किया फिर मथुरा में आए कैसे भगवान का आविर्भाव भगवान का लीला सारे समझ की बाहर है we can not realise how nice so Bhagavan का अपराखित तो आविर्भाव ये अनुभव करना है नहीं तो सरासर गलत रह जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है क्यों किया है भजे भजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम भजे भजई कमंडनम समस्तपापखण्डनं सभाक्तचित्तनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं वाञ्छकल्पतरुषि कृपासिन्द भविष्यपतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो